Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. J'adore la Thaïlande, la nature, les fleurs, la bouffe délicieuse. Mais en mars, il commence à faire chaud, donc on quitte bientôt. Avant de partir, je vais vous faire visiter une dernière fois mon quartier préféré de Bangkok et sa bouffe fantastique. On y va? Dans le quartier Harry à Bangkok, on trouve à la fois des restos populaires et des cafés hipsters. Au cours des dernières années, la ville de Bangkok a fermé beaucoup de restos de rue, mais les marchands du quartier Harry se sont serrés les coudes pour rester ouverts. Que ce soit dans la rue ou dans les petits restos du quartier, on mange bien à Harry. Admirez-moi ce khao un plat de nouilles au curry, cette somtam, une salade de papaye verte, et cette superbe tom gai, ma préférée, une soupe de poulet au lait de coco. Il y a aussi mes desserts préférés à la noix de coco, les ovnis, les boules style mochi et le sago. C'est bon, c'est frais, c'est rapide et comme c'est pas cher, ça laisse plus d'argent pour le café. Ici, on est dans un café qui s'appelle Casa Lapin, la maison des lapins. Euh, le jour, c'est un café hipster. Le soir, ça devient un, ça s'appelle Taproom. C'est un petit bar avec de la bière en fût. On n'est jamais venu le soir, mais on vient souvent l'après-midi prendre un café. Par contre, comme c'est quelque chose qui est euh, à la mode, un peu huppé, notre café ou notre boisson nous coûte plus cher que notre repas. Le pad thai, ça nous coûte à peine 3 piastres, 3 dollars. Euh, alors que ici, mon, mon eau citronnée, ça me coûte 5 dollars, 5 piastres. Mais bon, pourquoi se priver? Pour souper, on retourne dans la rue pour un autre délicieux repas pas cher. Comme vous voyez, la bouffe est fantastique et le quartier est sympathique. C'est pour ça qu'on aime ça et c'est sûr qu'on va revenir. À bientôt, Harry. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. Vous pouvez aussi aller sur hélènesepromène.com pour voir plus de matériel. À la prochaine!